Всем hello, с вами я, Флэш Бро, это срочное подключение, ребята. Мы на этом видеоролике играем в Pet Legends. Тут очень много вышло обновлений, очень много питомцев, ребята. Но самое интересное, я только что, только 10 минут прошло, я выбил вот этого шарка, ребята, смотрите. Теперь я буду делать спидран, ребята. Я теперь буду делать спидран, смотрите. Ну, ребята, этого шарка я разыграю среди вас. Вам нужно вам просто подписаться поставить лайк, написать комментарии и зайти на мой дискорд сервер. Когда набираем 100 лайков, я разыгрываю этого питомца, ребята. Так что очень легкие условия, я потом дам вам, кто выиграет, шарка, ребята. Так что давайте, делайте все условия, 100 лайков, подписаться на канал, написать комментарии, поставить лайк. И а также просто зайти на мой дискорд сервер, чтобы я с вами мог как-то пообщаться и дать вам питомца, ребята. Так что, этого питомца я разграю. Но ну, а сейчас я пройду по спидрану, хотя бы немножко уровней, ребята. Вот э, если вот так сделаю, я просто открою миг, ребята. Видели? Я открою в миг. Ну теперь, ребята, ну теперь я буду открывать вот эти, вот эти локации, вот там вот стоят, ребята. Вот эти я буду открывать, вот эти локации, вот нам, ребята. Я открыл локацию за 100 тысяч, ребята. Просто круто. Теперь давайте посмотрим, сколько я открываю. Давайте. Давайте, вот где мой шарк? Давайте шарк. Давай, давайте вот шарк. Давайте посмотрим, сколько я буду. О, вот. Давайте я только шарка надену, чтобы вот быстро проходили. Очень быстро, ребята. Очень быстро проходили, чтобы. Я просто надену шарка, ребята. Вот, это будет настоящий спидран, ребята. Ну, я не всю игру пройдем, но все равно часть пройдем хотя бы, ребята. Это очень круто будет. Мы еще открываем очень, ну, медленно, э, этот, очень быстро. И я могу быстро собрать деньги на новую локацию. А там, представьте, а там новые, новые питомцы, ребята, офигеть. А мы сейчас будем открывать, ребята, смотрите, мы откроем вот этот сундук. И, и сколько нам дадут? О, новый ключ, новый ключ. Давайте мы откроем новый ключ. Тут есть телепорт. Шуп. Так, все, все, ребята, новый ключ. Давайте откроем. У меня, у меня три ключа, ребята. У меня собрано три ключа. Да, у меня три ключа собрано. Но, тем не менее, я уже так прокачан, ребята. Я уже так прокачан. Сундук, ребята, вот этот наш шанс, ребята. Мы можем открыть сундук. И, ребята, будет круто, ребята, откроем сундук. И мы собрали очень много, ребята. Еще немножко, и мы соберем 500 тысяч, ребята. Офигеть. Просто я в шоке, как я выбил. Потому что я уже давно хотел выбить этого питомца, ну как-то не мог выбить, ребята. Но этот раз я просто выбил. Я просто с первого раза вывел, ребята. И повторяю, я этого питомца разыграю среди вас. Так что давайте, делайте все вещи, ребята. Самое главное собрать 100 лайков. Когда 100 лайков, я сделаю итоги конкурса. Только через 100 лайков итоги конкурса. А так э, будем набирать 100 лайков, ребята. Так что напишите свои мнения, кто хочет питомца этого. Так что давайте. Мы сейчас посмотрим, сколько будет давать. Давайте 240 тысяч соберем и откроем, э, ну, давайте откроем вот этого. Мы посмотрим, сколько нам будет давать. Очень интересно, ребята, давайте. 260 тысяч. Давайте, что нам дадут? Давайте посмотрим. Питомец, сколько он дает? Нет, ребята, таких питомцев мне не нужны, ребята. Надо новую локацию открывать. Просто, ребята, надо новую локацию открывать. Будем просто открывать новую локацию. Что тут добавили? Новых питомцев, новая локация. Вот, ребята, очень много локаций. Очень тут много локаций, ребята. Это похожая игра в Pet Simulator X, но, но Тут легче собирать денег. Это первое. Тут хорошие питомцы. Это второе. И тут телепорт бесплатный. Это третье. И тут вообще легко все, ребята, понять игру. Вы, вы можете, как я, выбить этого питомца, ребята, просто. За люку вы можете выбить этого питомца, как я, ребята. Это очень-очень круто, ребята. Давайте, ребята, ставим лайки. Обязательно. Кто не поставит лайк, Тут просто нуб, ребята. Кто не поставит лайк, тут нуб. Давайте ставим лайки, ребята. Так что, что у нас тут? Наша цель это 1 миллион 200 тысяч, этот, э, локация новая, 1 миллион 200 тысяч долларов. И будет очень круто, ребята, очень офигенно и круто. Так, давайте откроем и вот эту, и все, мы уже можем открыть новую локацию, ребята. Мы уже можем открыть, давайте, давайте новая локация открывается новая локация. Давайте так, раз. Все, мы открыли, ребята, новую локацию. Сразу, давайте, сразу вот на это, что будет. Э, water, Waterfalls, что это такое? А, это 15 тысяч кредитов? Это что за карточки? Просто я не до конца изучил игру. Но, думаю, это хороший вещь какой-то. Я так думаю, ребята. Давайте посмотрим питомцев. Э, какие питомцы тут есть, что они дают и какие тут питомцы есть. Я вижу тут питомцы. О, ребята, питомцы просто крутые, ребята. Питомцы просто офигенные. Один питомец дает... Один питомец за 360к долларов, а второй за 700к долларов, ребята. Офигенно просто. Мы, ребята, как бы открыли уже несколько, несколько локаций, потому что у меня только сколько? Вот до этого было открыто. Мы уже две локации открыли, которые сложно открывать, ребята. Но игра мне очень нравится, это просто э, вот, вот крутая, крутая игра, крутой режим, ребята. Пит-симулятор. Это, ну, как сказать вам, клон, э, ну, копия пит-симулятора. Ну, он тоже хороший. Могу сказать, немножко лучше пит-симулятор X. Потому что там новые обновления. Я не успеваю просто смотреть, получать новых питомцев, ребята. Там каждую неделю обновление, я не успеваю. Уже каждую неделю падает и превышается ценность питомцев. Но на этом игре все наоборот. Тут легко прокачиваться. Тут обновление, ну, обновление тут не каждую неделю можно как-то хорошо прокачаться, ребята. Но, но, ребята, тут есть, а также промокоды на питомцев ютуберов, ребята. Это самое крутое. Это самое крутое, ребята. Вы можете просто получить питомца в начале игры. Вам вот такие питомцы дают. Смотрите, вот такие питомцы вы можете купить. Вот такие. Например, кит, пи, корова или что-то паук. Например, вот. ко. Ну, введете промокод, вы сразу получаете питомца крутого, ребята. Которые дают вам питомцы ютуберов, ребята. Так что делайте это все. Вы можете просто... Вот я, я вам говорю, вы можете быстро прокачаться. Очень быстро. Это вообще быстро вы можете прокачаться. Ребята, Кажется, мы до конца не можем спидранить эту игру. за спидранить. Но ну все же, я... Вот я прям хочу. Я прям хочу спидран сделать. Я хочу прям, вот очень хочу спидран сделать до конца, ребята. Но, как я думаю, мы не можем делать. Сделать спидран. Но все равно, я постараюсь, ребята, сделать спидран. И так что постараюсь пройти, но думаю, это не до конца пройду. Потому что, ребята, тут питомцы, видите, сколько дают, Видите вы? Вот 99к дает. А вот этот робот вообще 640к. Ну, ну, что это вот? Вот что это такое, ребята? Кто-то купит этого питомца, будет ну, на спидрам пройти, может, эту игру, ребята. На спидрам просто вот быстро лучше может пройти. А я тоже хочу так пройти, ребята. А я тоже хочу так пройти. Давайте пройдем. Пройдем, ребята. Ребята, вот, я в начале игры выбил этого шарка, ребята. Это круто. Офигенного шарка, ребята. Ну все же Я разыграюсь среди вас. Этого шарка. Все равно, может быть, я прокачаюсь. Ну, получу крутых питомцев. Прокачаюсь сам. А вы тем временем будете получать этих питонов от меня, ребята. Так что давайте 100 лайков, и я делаю итоги конкурса. Обязательно заходите на дискорд сервер, ребята. Потому что там дискорд сервере я могу вам дать или же общаться с вами, узнать вас. Или же как-то дать, узнать вас ник, ваш ник и дать вам питомца, ребята. Но все же, напишите свой ник э, в комментариях. И можете, если у вас нету Discord сервера, можете любую соцсеть дать. Например, или Инстаграм, или ВК, или ваш ТикТок дать. Ребята, я вам напишу и лично сам дам вам питомца, ребята. Так что давайте. Давайте, ребята, вот, вот я хочу, я, почему я надел только этого? Потому что я хочу быстро прокачаться, ребята, быстро прокачаться, посмотреть, сколько, за сколько я могу прокачаться и какой этот питомец хороший, ребята. Вы ну, же тут хорошие деньги, как э, прошлом, на позапрошлом локации. Тут хороший вот сейф. Сундук, не знаю, там может миллион там урона надо. Не знаю, капец, ребята. Так, я хочу прокатиться. Давай, давай, открываем. Да, ребята, уже один миллион. Уже один миллион. Уже двести 250, ребят, офигеть, офигеть, ребята. Как я понял, эти питомцы, думаю, хорошо дают, вот эти питомцы, думаю, хорошо дадут. И вот не могу сказать прям, но думаю, ребята, потому что вот тут вот офигенные питомцы. Офигенные питомцы. Давайте рискуем, откроем. Давайте вот эту соберем и откроем. Будем рисковать, ребята. Будем рисковать и откроем этого питомца, ребята. Давайте, вот так, давайте откроем. Все, мы собрали и мы откроем, что нам выпадет. О, какой-то зеленый. Офигеть! Офигеть, 1к дает. Уже мы близко, ребята, потому что этот питомец 1к дает. Офигеть, 1к дает этот питомец, ребята. Просто офигеть. Так, берем это суну. Конечно же, надо брать. Мы берем этот сундук, будем прокачиваться, ребята, на максимум, ребята. На максимум будем прокачиваться, ребята, на максимум просто. Давайте открываем, просто открываем и прокачиваемся, ребята. Я хочу, знаете, что делать сейчас? Я просто хочу открывать вот эти питомцы, ребята. Я хочу вот эти питомцы открывать, потому что я уйду в плюс. Вот я уйду в плюс, ребята. Я могу уйти в плюс, очень даже. Так что давайте откроем, ребята. Давайте откроем. Так, 1900. Ну, уже, уже 2 миллиона. Давайте откроем. И нам выпадает... Что выпадает нам? еще один такой питомец выпадает нам. Круто, ребята. Вообще круто. Офигеть просто можно. Круто вообще, ребята. Так. Давайте откроем, давайте вот, вот я, вот я очень хочу еще таких питомцев. Вот, ребята, я очень хочу таких питомцев. Вот я хочу выбить крутых питомцев, ребята. Давайте, давайте я сейчас открою 6 таких питомцев и будет вообще топово, ребята. Будет вообще топово. Просто офигеть как топово, если еще один вот такой выпадет, ребята. О, сундук, ребята, сундук, давайте сундучара откроем, давайте сундук открываем. Та, ну, ну, ребята, ну тут должен нам, ну, где-то миллион уже, две будет точно. Я знаю это. Так что будет круто, ребята, будет круто, будет офигенно, ребята. Мы уже почти открыли. Мы, вот мы миллион собрали уже, понимаете, так быстро. Так что вы не думайте, что этот питомец не крутой. Это питомец для начальных игроков даже очень хороший, ребята. Для начальных игроков этот питомец даже очень хороший. Так что давайте, ребят, давайте. Собираем все свои лайки, собираем все свои активности, ребята. Ведь я, ну, вот прям хочу сам разыграть среди вас, ребят. Это очень хорошо для, вот началь, для начальных игроков, это очень хорошо, ребята. О, у меня новый питомец выпал, питомец новый, ё-моё, что за питомец? Не знаю, конечно, но, но, ребята, при этом... А тут можно фьюзить питомцев, ребята? А тут можно фьюзить питомцев? Давайте посмотрим. Я тут, да? Я тут. Так, тут ничего не вижу. Вин Винтер. Так, тут это фьюз? Не понимаю. А, это аура. А, а, а для чего нам аура? А для чего нам аура? Я, я хочу нового питомца. А, а, -а, -а голды, голды, понял, понял. Так, Fire, Fire Crystal. Тут ничегошеньки нет. О, а это фьюз? Может быть, этот фьюз. Или э, Rainbow питомец, не знаю. А что это? Апгрейд. А, понятно. Я думал, это, ну, ну как сказать вам, новые питомцы. Я думал, это просто новые крутые питомцы. Но нет. Но нет. Так, тут деньги можно за кредитное ну, обменять? Как? Как обменять? Так, что надо? Uh, transfer your money to the bank and use it to open the secret areas. И если что, ребят, если так читаю я хорошо. простите, ребята, конечно. Простите, ребята. Ой, ё-моё. Давайте 1 миллион. Сколько? Сколько будет за 1 миллион? Вот за 1 миллион. Раз, два, три, раз, два, три. Две тысячи всего лишь. Давайте потратим. Ну что ну чё, ну чё, потратим, ничего не случится. Ничего, я думаю, не случится, если я потрачу это все. Я хочу, ребята, вот я вот очень хочу вывести золотого. Думаю, повезет. Давайте вот одинокого питомца сделаем Так, так, о, интересно. Нет, нет, нет, нет. Давайте рискуем. Рискуем, ребята. Ого, почему я рискнул? Почему? О май гад. О май гад. Я получил, да, вот, ребята. Я получил. А может еще можем? Может еще можем? Как вы думаете? Может еще... Не, не. Не, не, ребята, мы... <laughs> Да, да, да, ребята. Ребята, вот так, ребята, так, так что... А чтобы выиграть этого питомца, вот этого шарка, который дает, дает тысяч, вам надо подписаться на канал, поставить лайк, ну, поставить колокольчик, поставить лайк и написать свой комментарий какой-то соцсеть или зайти на мой дискорд сервер и написать свой ник в Роблоксе, ребята, в комментариях. Так что наберем 100 лайков, итоги будет. Я вам дам сам питомца и сделаю итоги, ребята. Так что давайте. Всем спасибо за просмотр. Кто смотрел, с вами был я, Флэшимбро. И всем Флэшимбро, адиос.